Sarita, en Curuzucuatiá, fue por primera vez a un, baile, al boliche, y conoció a un noviecito muy lindo que se enamoró. Ingresó a la fiscalía una denuncia por eh, una desaparición de una menor. Este se determinó en un primer momento que la menor desaparecida de esta madre, que había sido eh, engañada con un muy buen grado de vulnerabilidad, ya que era del norte del país, quedó embarazada en esa whiskería en Santa Cruz. La menor se las quitaron los, dueños de la whiskería haciéndole firmar papeles cuando tenía tres meses de edad y se la llevaron al Paraguay. Y los padres ven que Sarita empieza a cambiar la conducta que se quiere casar, que quiere dejar de estudiar y faltaban unos meses para terminar el sexto año. Cuando quieren acordarse, Sarita desaparece eh, y la llaman del hospital. Había tenido un coma de droga. El papá del muchacho era policía. La menor estaba en Paraguay. Volvimos y se hicieron, y se hicieron todos los, los pedidos internacionales para ir a buscarla, la menor, para la restitución. Hasta que pasando un mes la secuestra una camioneta delante de sus cuatro compañeras, la levantan y se la llevaron. Desapareció cuatro meses. Ella pudo escapar, porque hacía, disimulaba, le daban pastillas como droga y ella hacía que tragaba y devolvía en el baño. Eh, el día de que nosotros la, justicia de Paraguay se la entrega, ese día puntualmente cumplió sus 11 años, que fue muy, muy emocionante el encuentro en sí de la criatura con la madre. Manipula eh, manipularle 11 años su hija y que no se le devolviesen, creo que ninguno le... A mí me llegó muy profundamente, yo uno que tiene hijos, bueno, me llegó más todavía.